entiendo Muchos culos, mucho clap, muchas luces, puro trap Mucho estilo en mi clan, tu grupito ¿dónde está? que ya no aguantan más, por eso salen a hablar Que Dios lo vaya a escuchar, que Dios lo vaya a ayudar una queen Quiero cocíname de eso que no es food ni de chiste Viste que vos no pudiste Con lo que traigo adentro de este boxer satisfecha vos te fuiste Gil, no hables de más y nunca nos conociste Me creo la más real que en esta ciudad existe Puta, dame un blister, lávame los dishes Ando de resacón por el amor que vos me diste Se pone la la más cara que ya tiene a venir a mi cama y robarme Le pasó el humo a la boca, si decís que soy tu king Esa puta pelirroja me enamora al sonreír Pero solo pienso en jodas,